Ny mikasika fampianarana amin'ny sekoly io zany ny éducation environnementale dia efa nisy fiofanana zany, formation nataon'ny animateur reo miaraka amin'ny responsable an'io zany mikasika an'izay ary manana efa manana module fa manana programme fa mipetraka zay na dia tsy hoe zao zao zao izy reto ny lesona ampianaran'ny ankizy efa vita Efa vita rafitra zany izy io efa manana an'izay. Maha mivelas be zany le izy fa le voalohany mikasika ny ohatra hoe mikasika ny masoandro, mikasika ny tany, mikasika ny to- ny ala, ino ny vokatsoa azo avy amin'ny ala, de ino le le voka-dratry ny fanimba- fanimba- fanimbana ny ala, zay tsy zavatra sarotra be zany fa zavatra mora ampitaina amin'ny ankizy zany no atao. Eh! Io moa zany dia manentana efa ny ankizy moa fa entanina fa tsy ny ajà avao zany ro entanina fa isika iabiaby mba handray anjara amin'izay eh famerenana an'i Madagasikara ho nosy maitso zay.